<laughs> क्योंकि हम इसीलिए वो नहीं हाँ, और आप कितना डर रहे टाइम लूज छोड़ना बेटा हो गया बस बस शांत हो गया हो गया सीमा एक्सरसाइज भी करेंगे काम तो पूरा ही करूंगा हां वो तो श्योर अभी तो टांगे भी करूंगा ओह oh गॉड कि बहुत हार्ड है क्या इस जब किसी ने कभी कुछ नहीं कराया हो तो बचपन से अब तक का सारा स्ट्रेस है ना कोई कुछ करता रहता है तो कुछ ना कुछ तो उसको आदत रहती है आइडिया रहता है ये योगा काम आ गया हाँ। ये तो बहुत है ये आप बोल रहे हो हाँ। अगर कोई दस सौ जीरो से हंड्रेड तक की टाइटनेस में आता है तो ये एक सौ एक पे आए सौ पे भी नहीं आए मम्मी और फर्स्ट टाइम है तो एक्सपीरियंस ये इससे कोई और आप कंपेयर नहीं कर सकते सीमा करोड़ बदल बेटा राइट साइड जाओ टाइट ही रखो टाइट एकदम लूज रही जैसे कह रहे हैं टमाटर खिलाइए इजी धीरे छोड़ो और लूज लूज लूज लूज ये ठीक है पैर छोड़ो बाप रे बाप अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे क्या प्रत्यक्ष तू तो सब बदला निकलवा दिया लूज छोड़ो सीमा वन टू अरे बाप रे अरे बाप इनको हफ्ते में जब मसाज कराया कीजिए अरे बाप रे बाप बारिश में वाला चलो अरे बाप उफ और स्पोर्ट शूज पहन के काम कर रहे हैं तो बोला कौन सा स्पोर्ट शूज कोई भी अरे बाप रे बाप बस बस हो गया हाँ, बिल्कुल ही रहा मेरा नहीं इस आवाज जो टाइट है वो इधर निकलेगा लूज दूसरे उसमें से अरे तो अभी तो चार पांच दिन में आप अपने पे हमारे चैनल पे अरे क्या चैनल आपको आपको पता चलेगा कि क्या आपके साथ हुआ है अभी अभी तो आपको पता भी नहीं चल रहा है फोटो बन रही है हाँ, अरे बाप रे बाप अरे लूज लूज लूज बाप रे कहीं भी हम तो आपके एक्सप्रेशन देख के वीडियो बनाए हैं ये एक्सप्रेशन तो हम छोड़ ही नहीं सकते और डालेंगे रखो सीमा बस बस हो गया हो गया